<laughs> no, no, no, no. Oh, <laughs> oh, mm. Mm. What?

哎呦我的妈！ 嗯。 嗯。 Trời 嗯。 嗯嗯嗯嗯。咚咚咚咚咚咚咚咚咚。你好，走开。OK。咚咚咚咚咚咚咚。 夜 oh, no, no, no, no. Oh, Алика Болса вообще. 这叫什么？可乐。这个好。乐啊，这是在哈我。